ગરો બગો આપણું કરゼ मजा मजा દે પણ આપડે તો કે આવી જા હું યન તું ક્યો જાય એટલે આપડા બી પાછળ બે જણ ખેતતા જોય કોઈને ખરાબ ચીતનવા ની કેમ કે એમાં સહી આપડી જ વપરાય છે આ યાદ રાખવું જે જોઈતે કરો સમાજમાં તમારે તું ચાહતે કે આવો જે જોઈતે કરો મે હોસ્પિટલ ઓ સાફ કરીજે નદીઓ સાફ કરીજે સાહેબ બુટ પોલિશ કરીજે હોટલમાં વેઇટરની નોકરી કરી આઈ વોઝ વેઇટર ઇન હોટલ ફોર થ્રી યર્સ ઇન માય લાઈફ ત્રણ વર્ષ એક હોટલમાં હું નોકરી હતો ચારસો રૂપિયામાં ચાર હજાર રૂપિયાનું કામ કર્યું છત્રીસો ભગવાનના ત્યાં જમા થાય આજે મારી પોતાની મસ્ત હોટલ છે સાહેબ કરેલું વ્યર્થ જતું નથી પણ આપણા બાપા મેનેજર હોય ને પણ એક રૂપિયો જમા ના હોય ને તો એક રૂપિયાનો ચેક પાછો આવે સાહેબ પહેલાં જોઈએ ને તો જમા કરાવવું પડે બાપાને બગીચો નથી જઈને લઈ આવો આપણે બધા જ દુઃખી છીએ ચિંતામાં છે એનું કારણ કે આપણને સાચી વાત દેર ઇઝ હાયર મેથેમેટિક્સ તમને શું શીખવાડે છે સો જણા હોય તો આ રૂમ સો દિવસમાં બની જાય બરોબર બસો જણા હોય તો કેટલા દિવસમાં બને પચાસમાં ચારસો હોય તો આઠસો હોય તો સોળસો હોય તો એક લાખ હોય તો એક સેકન્ડમાં બની જાય હાલ આપણને તો આવું ભણાવે ફસાવાના આગળજી યાદ રાખજો એ તો જેમ થતું હોય એમ થાય હું હમણાં વીઆર મોલમાં ગયો તો ત્યાં લખેલું બાય વન ગેટ વન ફ્રી મેં ખિસ્સામાંથી હજારની નોટ કાઢી મેં તું એક લે બે પાછી હાલ મને કે ના થાય યાર કે આવું થતું છે એટલે શું ડફોર બનાવ ધંધા ચાલુ કરે એક બેન કેળાવાળાની લારી પર ગયા કેળા શું ભાવ આપ્યા ચાલીસ રૂપિયા ડઝન ત્યાં તો વીસ રૂપિયા મળે તો લોકો ત્યાંથી લઈ લે પણ કે ત્યાં છે નહીં તો કે મારી પાસે નહીં હોય તો હું દસ રૂપિયા ડઝન આલીશ હાલા ના હોય એનો વેપાર કરીએ આપણે હો ચાલુ રાખો હું નહીં ચાલતું તારું બી નહીં ચાલે ચા જિંદગી સાહેબ અદભુત છે ચાર પાંચ હજાર પુસ્તકો વાંચ્યા હજારો લોકોને મળ્યો મને એમ થયું કે આ વાત હું લોકો સુધી લઈ જઉં અને સાહેબ છેલ્લા પાંચ સાત વર્ષથી આ કામ કરું છું હું જીવનમાં ક્યારેય બોલ્યો નથી પણ મને એક વાત મારા બાપે શીખવાડી કે બેટા જે થાય તે સારા માટે જે થાય તે જે થાય તે બરબાદ થાય તો બી કે હરી ઈચ્છા જો હૈ સો હૈ એનું કારણ કે ઈશ્વરે આપણને સુખ અને દુઃખ સરખા લઈને મોકલ્યા છે આ પૃથ્વી ઉપર અને સરખા લઈને જ પાછા જવાનું કરોડપતિને એક કરોડનું સુખ એક કરોડનું દુઃખ ભિખારીને એક રૂપિયાનું સુખ એક રૂપિયાનું દુઃખ હવે આપણે શું ધંધા ચાલુ કર્યા સુખ વધારો એટલે ભગવાન શું કરે દુઃખ બી વધારે પછી હોશિયાર માણસો કે તો દુઃખ ઓછું કરો એટલે ભગવાન સુખ બી ઓછું કરી દે એટલે કરવું શું સારું તો ફસાયા જે છે એનો સ્વીકાર કરો જો હૈ સો હૈ હું કોઈ ફરિયાદ કરીશ નહીં તું મને બરબાદ કરે કે આબાદ કરે દરેક પરિસ્થિતિમાં જે મસ્ત જીવે છે ઈશ્વર એનો મિત્ર બની જાય છે અને એની પ્રગતિ ક્યારે શરૂ થાય છે સાહેબ તમને ખબર જ નથી આ એનો જાદુ છે ધર્મરાજ ચોપડા લખે છે ઇસ્લામમાં કીધું કે પેલા ચોપડા લખે છે પણ આપણે હાલ એવા હરામીને હોશિયાર માણસો છો એકવાર યમરાજ વરાછામાં ફરવા નીકળ્યા પાડા ઉપર બેસીને તો પેલા ત્રણ ચાર છોકરાઓ દસ જોઈ ગયા પેલા હે હતો હું બોલે છે શું છે કે પચીસ જણને ઉઠાવવાના છે તો કે આવો બાપુ આપણા ઘેર ચલો લઈ ગયા ઘેર ને ગોપાલનો લોચો ને બધું ખવડાવ્યું બાપુ બધું અને યમરાજના તો પગ દબાયા સેવા કરીને યમરાજ તો ખુશ થઈ ગયા યમરાજ તો આઠ વાગે ટીવી જોતા જોતા હોઈ ગયા પેલા છોકરાએ શું કર્યું યમરાજના ખિસ્સામાંથી કાગળિયું કાઢ્યું બીજું જ નામ એનું હલો મરી ગયા ચાલો એણે શું કર્યું ત્યાં ભૂસી કાઢ્યું અને સૌથી નીચે લખી કાઢ્યું સવારે યમરાજ ઉઠ્યા બ્રશ બ્રશ કર્યો કોલગેટ કેવી મજા છે ને એક કરોડ રૂપિયા આપો ને તો આવું હશે નહીં હો કોઈ દાડો તો પેલા યમરાજ પેલા છોકરા કીધું કે શું બાપુ મજામાં યમરાજ કે દેખ બેટા તું मेरी इतनी सेवा करी है मैं खुश हो હું પહેલે મેં ઉપર ऊपर से उठाने वाला था अब मैं नीचे से उठा સાહેબ જ્યારે મોત આવશે ને મોત ત્યારે કદી ચોથ ની પાચમ થવાની નથી માટે ડરશો નહીં મોત સાલું કાલ આવતું હોય તો આજ આવે પણ જીવવું તો વટ થી જીવવું આ પાવર ની જરૂર છે આપણે જે મજા નથી તું લટકી જા આઈડિયા ના આવતો તો પ્લગમાં આંગળી નાખી હું હું પૂરું બે મિનિટમાં સાહેબ પંચોતેર છોકરા છોકરીઓને સુસાઇડ કરતા બચાવ્યા છે ઈશ્વર કૃપાથી ચારસો ચારસો મેસેજ પાંચસો પાંચસો આખી રાત મારી વાઈફ કે કોના કઈ છોકરી જોડે વાતો કરો છો એટલે કીધું તું નહીં કરતી વળી કોણ બીજું કરવાની તું છોડ ને જિંદગી અદ્ભુત છે સાહેબ તમે એવું જીવો કે તમારા બાળકને જ્યારે રોલ મોડલ જોવો હોય ને તો એ પહેલો તમને જોવો જોઈએ આ તમારી સફળતા એના મા બાપથી મોટા એના માટે કોઈ રોલ મોડલ નથી અને એના મા બાપથી મોટા એના કોઈ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ નથી ધીસ વી હેવ ટુ પ્રૂવ અને આ જિંદગી જ્યારે જીવવાની શરૂઆત પણ પેલું પાયામાંથી બધું ખોટું શીખવાડ્યું છે તમે ખબર છે તમને સ્કૂલમાં સાવધાન વીસ સાવધાન અલા તો હું પહેલા નતો પહેલા સાવધાન હતો ને આ સાવધાનમાંથી વિશ્રામ કરે પાછા તો આનો શું મત મતમન સમજો આનાથી કંઈ ફાયદો ખરો પછી કે ડાય મૂળ પછી કે બાય મૂળ એટલે પણ સીધો ઉભા રહેવા દે તને કંઈ તકલીફ થયું શું તને શું તકલીફ મારે પોલીસમાં જવું નથી બધું જ ખોટું શીખવાડવાનું એક ચીજ સાચી નહીં શીખવાની તમને ખબર છે એક નાનું બાળક પહેલી વાર સ્કૂલમાં જાય પહેલી વાર દફતર બફતર વોટર બેગ તૈયાર મમ્મી ચલો મમ્મી બી ખુશ પપ્પા બી ખુશ જા જા બેટા બા બાય હાજે પેલું છોકરું આવે ને બીજા દિવસે સવારે મમ્મી તૈયાર કરે ને નહીં જવું નહીં નાક બાર આવી જાય આંખોમાંથી મેસ આવી જાય નહીં ચાલ નહીં જવું ચાલ આ બાળક કેમ ના પાડે જ ખબર છે તમને આ બાળક પહેલી વાર ઘરમાંથી બહાર નીકળે છે એને એમ કે આ દુનિયામાં કોઈ હોશિયાર માણસ છે જે મને ભણાવશે મને કંઈ શીખવા મળશે પણ ત્યાં આગળ દસ હજાર રૂપિયાના પગારવાળો સૌથી કાચો શિક્ષક એને મળે છે આ સમાજની સૌથી પહેલી ભૂલ છે એક લાખ રૂપિયાનો શિક્ષક હોવો જોઈએ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનમાં બે લાખ રૂપિયા પગાર વાળો શિક્ષક જેને જિંદગી શું છે આ તો પીપી છીછી કરતા છોકરા હવે શું કર્યું બેન કે ઘેર જતો રહે અને આવીને આવી નોટો આઠમા સુધી જવા દેવાની ઉપર ચડાવો સરકાર કે ડબ્બાઓ જવા દો એજ્યુકેશન ગુજરાતનું બેસ્ટ છે સાહેબ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનના શિક્ષકનો પગાર બે લાખ રૂપિયા હોવો જોઈએ અને એને પેલી બત્તીવાળી ગાડી આપવી જોઈએ આ સમાજમાં જરૂર છે અને જે સરકારો એમ કે અમે આ કરશું એને વોટ આપવાનું બીજા લાત મારોની બરાબર ઠોકીને બરાબર અને કોલેજમાં જ્યાં કોઈ છોકરા જ નહીં હોતા ત્યાં બબ્બે લાખ પગાર હાલું ઊંધું ચાલે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનનો શિક્ષક આપણે કહીએ માસ્ટર તમને ખબર છે વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ માસ્ટર જે માના સ્તર પર જઈને ભણાવે એને કહેવાય માસ્તર પણ દસ હજાર રૂપિયામાં માના સ્તર પર જવાય પાછા શિક્ષકો જોડે વસ્તી ગણતરી કરાવે સરકાર હાલો શું દારા યાર શિક્ષકો તો જોડે મજૂર સાહેબ જાપાનમાં કોઈ છોકરીને પૂછો ને કે તારે કોની જોડે લગ્ન કરવા તો એમ કે શિક્ષક જોડે અને આપણા ત્યાં તો હા હા માસ્તર જે કંઈ ના બને બે બને ડ્રાઈવર બને માસ્તર બને એવી સમાજની સ્થિતિ થઈ છે એવા સમયે શિક્ષકોનું સ્તર સૌથી ઊંચું હોવું જોઈએ પેલું બાળક એટલે સ્કૂલ નથી જતું કે આ કાચ એમાં શિક્ષકનો વાંક નથી સિસ્ટમનો વાંક છે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનના માસ્ટર સાયકોલોજીના હોશિયારમાં હોશિયાર પીએચડી ડૉક્ટર લોકો અને છોકરાઓ જીવનમાં એમનો ધ્યેય શું છે તો કહે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ બી એ ટીચર આ લેવલ જ્યારે લાવીશું ને ત્યારે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ પાવરફુલ થશે બીજી ભૂલ આ બાળક એકથી ચારમાં આવે હવે એને એમ થાય કે બાલ મંદિરમાં ખટારા જેવું હતું હવે કંઈક સારું હશે પહેલા દિવસે એને સ્કૂલમાં બેસાડે બધાની વચ્ચે ચલો પ્રાર્થના આંખો બંધ પેલાને ગભરામણ થાય છે એટલે ખુલ્લી રાખી ના થાય એટલે બંધ કરો ના દેખવાનું દેખાય યાર અરે ખુલ્લી રાખો તો કમસે કમ ભગવાનનો ફોટો દેખાય જે સાહેબ બેઠા હોય દેખાય પેલો દીવો દેખાય આ દેખાય આ તો કઈ બંધ આ જે આદત છે ને નાનપણથી પડે મોટાથી નથી પડતી પણ એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં હોય છે બધું અને પછી એવી ખટારા જેવી પ્રાર્થના ગવડાવે ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા એક તો આ અંધારું પેલું અંધારું સારું ક્યાં જવું સમજ પણ હે જગત ત્રાતા વિશ્વ વિધાતા કયા ત્રાતા કયા વિધાતા રામ જાણે તમે જુઓ હમણાં પેલા બે છોકરા હું બહુ ઓછી વાર તાળીઓ પાડું છું આ બે છોકરાઓ જે ફ્લ્યુટ વગાડતા હતા અને જે હમણાં જે જે સરળ આંખો બંધ થઈ જ જાય અને પ્રાર્થના આંખો બંધ કરીને પ્રાર્થના નહીં કરવાની પ્રાર્થના જ એવી કરવાની કે આંખો ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય આની જરૂર છે સમાજ અને એટલે જિંદગીભર અંબાજીમાં જાઓ કે ગમે તે જાઓ મંદિરમાં બીજાને બતાવવા જાય કે હું ધાર્મિક છું એને બેટાને તો ખબર કે આ પથરામ કોઈ લેવાનું નથી પાછો એમ હોશિયાર હોય પાછો પણ લોકો શું કહેશે એટલે પછી મંદિર મસ્જિદમાં જવાનું આ બાળક થોડું મોટું થાય છે એટલે એની પથારી ફેરવવાનું ચાલુ જ છે પાછું પાંચ થી સાતમાં આવે છે હવે એને એમ થાય છે કે હવે તો કંઈક જોબવા મને જોરદાર શીખવા મળશે સુખનું વિરોધી શું અમીરનું વિરોધી શું સફળતાનું વિરોધી શું દિવસનું વિરોધી શું જન્મનું વિરોધી શું સૂર્ય કઈ બાજુ ઉગે કઈ બાજુ ઉગે કઈ બાજુ હાથમાં જે ઉલ્લુ બેવકૂફ બનાવવાના ધંધા ચાલુ કર્યા સાહેબ સૂર્ય કદી ઉગતો જ નથી ને આથમતો જ નથી આ પૃથ્વી ફરે આ ડામચીઓ ફરે એ તો ત્યાં જ છે ના ના અહીં હતો નહીં ગયો ના જાય સૂર્ય તો એક દોરો ખસે ને આ પૃથ્વી સળગી જાય સાહેબ પણ જે ન ફરે ફરતું બતાવે અને જે ફરતું હોય એને સ્થિર બતાવે એને એજ્યુકેશન કહેવાય કયા બેવકૂફો સાલા સુધારતાને પકડી પકડીને ફોસી લટકાઈ દેવા જોઈએ આતંકવાદીઓની હાથે શું ભણાવો છો સૂર્ય ઉગેના હાથમાં બાપાનો માલ છે મન ફાવે એમ ચલાવવાની સુખ જ્યાં પૂરું થાય ત્યાં દુઃખ શરૂ થાય અને દુઃખ પૂરું થાય ત્યાં સુખ શરૂ થાય દિવસ પૂરો થાય ત્યાં રાત શરૂ થાય અને રાત પૂરી થાય ત્યાં દિવસ શરૂ થાય આ વિરોધી નથી પૂરક છે જરૂરી છે અમીરી પૂરી થાય ત્યાં ગરીબી શરૂ થાય અને ગરીબી બિલકુલ પૂરી થાય ત્યાં મારા જેવી નોટો પેદા થાય આ વિરોધી નથી પૂરક છે જરૂરી ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઘડિયાળનું લોલક હોય તમે ઘડિયાળનું લોલક જોયું છે હાલ રહેવા દેજો ભાઈ હા બધાને આપી દો એક વખત ઘડિયાળનું લોલક જોયું છે આમ બે બાજુ જાય કે આમ એક બાજુ જ જાય આમ જઈને પાછું અરે સુખ દુઃખ દિવસ રાત જન્મ મરણ આ બધું સાથે છે તો જીવન છે બાળકોને સમજાવો વિરોધી નથી જરૂરી છે આ સમજાવો પણ એના માટે તકલીફ શું છે અહીં જેટલા લોકો બેઠા છે ને એક વિનંતી કરું તમે જિંદગીમાં જ્યારે કોઈ હરીફાઈ કરો ને સ્કૂલોમાં રમત ગમતમાં ગીત હરીફાઈ ગમે તે હરીફાઈ કરો ને પહેલા ત્રણ નંબરનું બહુમાન કરો ને જેના છેલ્લો નંબર આવે ને એ ત્રણનું બહુમાન કરો મારા જેવી નોટો ત્યાં જ ઊભી હશે આ તો પહેલા ત્રણ નંબર એટલે પેલા છેલ્લા શું કે તું બહાર આવતા નહીં સાહેબ તમને ખબર છે આ જે પહેલા ત્રણ નંબરવાળા છે ને મારો આક્રોશ છે એ સમાજમાં સૌથી વધુ ઇન્કમટેક્સની ચોરીઓ કરે છે આ પેલા છેલ્લાવાળા તો લારીઓ ચલાવે પોલીસને બી પૈસા લે ને એનું ઘર બી ચલાવે છે સલામને પાછો તો આ લોકો પણ એને કોઈ પૂછતું જ નથી જરૂરી છે ડોક્ટરો એન્જિનિયરો જરૂરી છે પણ બધા ડોક્ટર એન્જિનિયર થશે એમના તો બહાર કોણ બેસે મારા જેવી નોટો બી જોઈશે થોડી પણ આપણને કશું ગમતું જ નથી વરસાદ ના આવે ને બોલો આવતો જ નહીં અને પછી પડે એટલે હવે હે બહુ થયું હવે છપી જાય ગરમી પડે શું પડે છે બાપુ ચોપન ડિગ્રી અને પછી આવે નહીં શિયાળો પડે જોરદાર ઠંડી ક્યાંથી આવી છે શી ખબર એટલે ભગવાન તને પૂછી પૂછીને મોકલે ઠંડી આપું ગરમી આપું વરસાદ આપું તાર નોકર છે અને જે થાય તે સારા માટે બારમા ધોરણમાં મેં સાયન્સ રાખ્યું મેં તું ડોક્ટર થઈ જાઓ ગરીબી દૂર મારા બાપાને કીધું સાયન્સ રાખવું મને કે કેટલો પૈસા થાય મેં પચાસ હજાર મને કે મારે તો પાંચ હજાર આવક મેં દેવું કરો ડોક્ટર થઈ ગયું બધું સોલ્વ મારા બાપા કે એમ મેં હા એને હું બધું ભણવામાં હોશિયાર પાછો તમે વીસ છોકરાએ સાયન્સ રાખ્યું એને સોડિયમ કે પોટાશિયમ એનએચ પર એચ હાઇડ્રોજન એજી સિલ્વર એજી મેળવ્યું સી ક્યુપ્રસ સીએલ ક્લોરાઇડ બીઆર બ્રોમાઇડ આયોડાઇડ એનો ટુ નાઇટ્રેટ સીએલ ક્લોરાઇડ એમિનો બધું ગોખી માર્યું કેમેસ્ટ્રીના બધા તત્વો સાયન્સ કે થીટા પ્લસ કોસ કે થીટા બધું જ મોઢે સાડા ચારસો માર્કના પેપર આપ્યા પ્રિલિમરી એક્ઝામ પિસ્તાલીસ આયા પ્રિન્સિપાલ કે તારા બાપાને બોલાવે મારા બાપાને કીધું ચલો બોલાવે મને કે શું એમ તું ખબર નહીં મારા બાપાને હું બે સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ કે તમારો છોકરો ડોબો છે મેં સાહેબ મારા બાપા શું કહે ખબર સંભાળીને બોલો સાહેબ મેં કીધું હા હવે વાંધો નહીં તું આવી જાય બહુ લાંબી વાત છે મારા બાપુજી મને એક શબ્દ કીધો નથી સાહેબ અને જ્યારે એન્યુઅલ એક્ઝામ આપી એવરીબડી ગેટ્સ મોર દેન નાઇન્ટી પર્સન્ટ એન્ડ આઈ ગોટ ઓનલી ફિફ્ટી ટુ પર્સન્ટ ઇન ટ્વેલ્થ બોર્ડ એક્ઝામ પણ હું ઘરે આવ્યો બાવન ટકા લઈને મારું ચોખ્ઠું જઈને બાપા શું કહે ખબર બેટા પાસ થઈ ગયો સાહેબ એટલે અહીં ઊભો છું આજે જે થાય તે સારા માટે બારમામાં બાવન ટકા ના આવ્યા હોત તો ડાયમંડના બિઝનેસમાં ના ગયો હોત ડાયમંડના ધંધામાં એટલું મોટું નુકસાન કર્યું નાઇન્ટી થ્રીમાં કે દસ વાર સુસાઇડ કરવો પડે મરી જવાનું જીવવાનું મરી જવાનું એક વારમાં પૂરું ના થાય દસ બાર વાર કરવો પડે તો બધું બેલેન્સ થાય કારખાનું બંધ કર્યું મારી વાઈફને કીધું ચાલ ફરવા મન કે કેમ બધું નુકસાન થયું મન કે ફરવા મેં તો હવે મગજ ઠેકાણે રાખવું પડશે ડાયમંડના ધંધામાં નુકસાન ના થયું હોત સાહેબ ચોપડીઓ ના વાંચી હોત એ ના કર્યું હોત તો કન્સ્ટ્રક્શનના ધંધામાં ના હોત કન્સ્ટ્રક્શનમાં ના આવ્યો હોત તો આજે આ લેવલ પર ના હોત ને આટલી શિબિરો ના કરતો હોત બોલો જે થાય સારા માટે નહીં ઈશ્વર જ્યારે જે કરે તે સારા માટે મારી સાથે કેમ આમ કર્યું છે તું ટ્રેનનો ટાઈમ થઈ ગયો જલ્દી પહોંચી જા દોસ્ત અરે સાહેબ આપણો જન્મ હસવા માટે મજા કરવા કર્યો છે ઈશ્વર એમને ફેંકી નથી દીધા આપણને તમે જોજો તમે હમણાં ઘરે જશો ને તો તમે ઘરે હસતા જશો તો તમારી વાઈફ શું કહે છે કેમ કહેતા એટલે શું કહેવા કહેતા મજા છે બાપુ અથવા આપણે ઘરે જઈએ અને પત્ની એકદમ નવા કપડાં વેણી બેણી નાખીને બેઠી હોય પાણી લઈને આવે મેં ભૂલે છે કિસકે ઘરે આ ગયા યાર તમારા બાળકો સ્કૂલથી